É a tropa do Lampião, macho A rave do Lampião, né? CL Produções é assim, vem Pá! Deixa timidez de lado, puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que tu sabe, lampião que vai mandar Deixa timidez de lado, puxa amiga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, ó menina vai Conquista Oi. Pode, CDs pode, original. pode sentar Pode, pode, pode sentar pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode, ó. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Quem convidou esse rapaz pra cantar? Balança a bunda agora, quero ver você mexer. Balança a bunda agora, quero ver você. Vai! Balança a bunda agora, quero ver você mexer. Balança a bunda agora, vai gostosa, vai! Balança a bunda agora, quero ver você mexer. Balança a bunda agora, quero ver você. Ai, balança a bunda agora, quero ver você mexer. É a tropa do Lampião, CL Produções, rapaz. Essa vai bater os paredões, baixos. Vem que vem, ó. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que tu sabe, Lampião que vai mandar. Deixa a timidez de lado capaz Mostra tá tudo que tu sabe Pode, pode, pode sentar Pode, pode, rapaz Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode, vai Pode, pode, pode sentar Pode, pode, rapaz em você. Balança a bunda agora, quero ouvir você mexer. Balança a bunda agora, vai gostosa, vai. Balança a bunda agora, quero ouvir você mexer. Balança a bunda agora, rápido.